Коновалу! Коновалу! Это команда Алоха! Вот это теперь топчик! Зубом, зубом, зубом! Делаем капитанский флешмобик! Итак, как кликовать лошадь на триллер, пойдем!